WG upul. WG upul. DG Nelson. DG Nelson. RG Indiga. RG Indiga. Sumit Selaratna. Sumit Selaratna. अरे मामा सुमित जेलारत्न නෑ ආනන්ද විජේසූරිය ආනන්ද විජේසූරිය අමිල එම්ජී නිස්මික ජයලත් කියලා අමිල කියලා නිස්මික ජයලත් කියලා අවසරයි පල්ලිපුල ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපතිතුමනි ප්‍රදේශවාසී සියලු දෙනාගේම අවසරයි අද දිනේ පල්ලිපුල ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපතිතුමා මෙම ස්ථානයට පැමිණියා විශේෂ වැඩසටහනක් දියත් කිරීමට පළමුවෙන්ම ආගම ගතාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි යම්බි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි යම්බි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි ධම්මචාරාමි සික්ඛාපදං සමාදියාමි සාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ටානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ටානා වේරමණී සික්ඛාපදං W G Ratnayake W G Ratnayake K G Jayasinghe K G Jayasinghe K G Jayasinghe ఎన్నో వచ్చారు M D S Tikira M D S Tikira DG Piyathista. DG Piyathista. KG Gunasena. DG Nimal Karunaratna. DG Nimal Karunaratna. Bapak anak kodai. MG Leelawati. B G Premalatha B G Premalatha R G Wijeratne Premalatha इंद R G Wijeratne R G Chandana R G Premaratne और जी पेपर आता इधर ठंड आदि पेपर टीजी जयवती इधर टीजी जयवती हम के सामाजिक अंग के नाम यानी पेपर आता दे T G Jayawathi sir S K Mallikarachchi WD Malani WD Malani WG Nimal Karunathilaka Nimal Karunathilaka MG Nimal Gunawardena නම නම බෙන්ගල් සෝරි WG නිමල් කරුණාතිලක එන්නේ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುಣವಾರದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುಣವಾರದ M G Samantha Udaya Kumar M G Jayaratne M G Jayaratne M G Jayaratne T G Karawaratne Wimalawathi T G Karawaratne K G Balaratne K G Balaratne M Sen Samarathilaka M G Karunadasa Leelawathi M G Dharmadasa Thilaka એનું ਹਾਂਜੀ ਦਮ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸੁਨੀਲ ਕਰਵਾ ਰੱਖ ਹਾਂਜੀ ਸੁਨੀਲ ਕਰਵਾ සමන්ත පවන් සේනානායක සමන්ත පවන් සේනානායක හරි මම කියුණා නේද මුලම තිබ්බේ මුලම තියෙන තමයි ඡන්දසෙල නේ සමන්ත පවන් සේනානායක නන්ද MG විමලදාස ඒ දැනුම කරලා තව තියෙනවා නංගන්න MG විමලදාස RG මහින්ද RG මහින්ද රණසිංහ ගන්න නම කියලා ගන්න නැහැ තමයි ආර්ජි මහින්ද රණසිංහනේ. D G Upasena. J G Keerthipala. Suriyawathi. M G Chandradasa. M G Chandradasa. R G Jayaratne. U G Jayasena. U G Jayasena. U G Rajapaksa U G Rajapaksa පැමණි සිටින ගම්මාසී සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. මම ඊටාම සතුටු වෙන අද දිනේ තුල මොකද පල්ලේපොළ කියලා කියන්නේ පල්ලේපොළ ගම කියන්නේ නිකන් මගේ ගම වගේ තමයි. මගේ ඥාතියෝ වගේ තමයි තමුන්නාසෙ. ඒ නිසා අද මෙතුමාලා සඳහන් කරා වගේ අපේ මේ අවස්ථාව ඊටාම අමාරුම අවස්ථාව. මොකද කොරෝනා තත්ත්වයත් එක්ක මේ රටේ දරුණු ආර්ථික පීඩනයත් එක්ක එම්බත් වෙලා ඉන්න තමුන්නාසෙලාට යම්කිසි සාහනයක් ලබා දීමේ අරමුණෙන් අපේ වාසනාවකට වගේ අපේ පල්ලේපොළ විහාරස්ථානයේ මහාන වෙලා අද තායිලන්ත විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය හැටියට කටයුතු කරන වල්මෝ ඊරතන අපේ මහාචාර්ය ආම්රන් වහන්සේගේ මැදිහත් වීම මත තායිලන්තයේ බෞද්ධ ජනතාව සහ ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට සාල් සොගයක් පරිත්‍යාග දෙනවා. ඒ අනුව මගේ ඉල්ලීමට අනුව මේ අවස්ථාවේදී මේ ප්‍රදේශයේ ජනතාවට බෙදා දෙන්න යම් කිසි සාල් ප්‍රමාණයක් ලැබුණා. ඒ අනුව මම කල්පනා කළා පල්ලේකොළ ගමේ තමුන්නාන්සලාට යම් කිසි සාහනයක් ලබා දීමේ අරමුණෙන් විශේෂයෙන් පල්ලේකොළ වේලුවන පිළිවෙලින් අපේ සෝමරත්න පණ්ඩිත හඳුන්ගේ වෙනීමක් මත අපි තීරණය කළා පල්ලේපොළ ගමට මේ කටයුත්ත අද දින අපි කිසිම ભેදයක් නැතුව සියලු දෙනාටම සතුටු වෙන්න පුළුවන් විදියට යම් කිසි ප්‍රමාණයක් ලබා දීම සුදුසුයි කියලා කල්පනා කරලා තමයි අද මේ කටයුත්ත සංවිධානය කරන්නේ. ඒ නිසා මේකේදී අපි අර මුලින් සඳහන් කළා වගේ අපි ජනතාව වෙන් කරේ නැහැ. මෙන්න මේ අය මේ කොටස එහෙම කියලා වෙන් කරන්නේ සියලු දෙනාටම සතුටිය හැකි විදියට යම්කිසි මේ අවස්ථාවේ තියෙන ආර්ථික පිළිවෙලේ යම්කිසි සාහනයක් ලබා ගැනීම අරමුණෙන් මේ සහන ලබා දීමේ කටයුත්ත අපි සංවිධානය කළා. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී අපි වල්මුග වේරණ මහාචාර්ය ආනන්දන් වහන්සේටත් ඒ වගේම තායිලන්ත භික්ෂුන් වහන්සේලා ප්‍රමුඛ ඒ බෞද්ධ ජනතාවට මගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය උද කරන්න කැමතියි. ඒ නිසා මේ වැඩසටහන මෙතනින් අපි නතර වෙන්නේ නැහැ. පල්ලේපොළ කොට්ටාසේ අනෙකුත් ගම්වල විශේෂයෙන්ම පල්ලේපොළ දකුණ කැන්දමුල්ල හඳුන්නාව පල්ලේපොළ උඩවැල ඒ ප්‍රදේශ වලටත් අපි ලොකෝ දිනකින් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම කොස්සත් ප්‍රදේශය, ඒ වගේම පල්ලේපොළ විතරක් නෙවෙයි නාවල් ප්‍රදේශයට ඉතාම අපහසුවෙන් ජීවත් වෙන ජනතාවට මේ සහභාගී ලබා දීම වැඩසටහන මේ වෙනුවට අපි ක්‍රියාත්මක කරන්න සැලසුම් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී මේ වැඩ පිළිවෙල සඳහා තමුන්නාසලට අපි ආරාධනා කරා. ඒ වගේම අපේ රූපා මහත්මියට Nanti mutua. Alatang dia. Thank you. ජමින්ද කරුණාරත්න ජමින්ද කරුණාරත්න ජමින්ද එන්ජිසි කරුණාරත්න මදුසංක මදුසංක අයියා PG Sandhya වීජී සංධ්‍යා වීජී විමලාවති වීජී විමලාවති සංධ්‍යා විමලාවති විමලාවති ආයා විමලාවති එන්ජි දමයන්ති එන්ජි දමයන්ති ආර්ය රෝහිණී රණතුංග ආර්ය රෝහිණී රණතුංග හරි අක්කා යුඩීයි රාජපක්ෂ චන්දික රූපංක යුඩීයි රාජපක්ෂ ඊජී සුසන්ත ඊජී සුසන්ත අප අතරම ඒ රාජ්‍ය ರೀತಿ ಕೆ ಜಿ ಸಮರಸಿಂಗ್ ರೀತಿ ಕೆ ಜಿ ಸಮರಸಿಂಗ್ ಯೋಗೇಶ್ವರಂ ಯೋಗೇಶ್ವರಂ ಸಸಪೂರ್ಜಿ KG Samarasinghe Yogeswaram Yogeswaram Sasapurthi Sasamurthi Walkola TG Dharmadasa TG Janaki TG Janaki ගත්තනේ දෙයක්. ටීජී ජානකි එයා ගත්තා. කෝටියක් ඇවිල්ලා ගත්තා. මම නෙන්නේ නැති අපරා TG Sarath TG Sarath virus කරා. නෑනේ ආර්ජි ධර්මදාස ආර්ජි ධර්මදාස ආගෙන්න තමයි නහවදී WG අජිත් කුමාර ජය ජයතිලක අජිත් කුමාර අජිත් කුමාර ඉස්සරහට අජිත් කුමාර KWG අජිත් රණතුංග ඊළඟට අජිත් රණතුංග UG සඳමාලි UG සඳමාලි MG දුලිප් බුද්ධික දුලිප් බුද්ධික එනවා මුදුමාවති මහින්ද අම්මා මහින්දගේ අම්මා ඉන්න. මහින්දගේ අම්මා. කුසුමාවති ඉරියද? මහින්ද ඉරියද? මහින්ද මාමගේ ඕනක් නැද්ද? එයාගේ අම්මා. ජේකේ කරුණාරත්න. ආකාදේට. කේන්දර අක්කා. පෙරේරා සෝමපාල කුඩා කියලා කියනවා. පෙරේරා නේද? මෙයා මෙයා මෙයා මොකද ප්‍රශ්න? ශ්‍රී ලංකාවේ. ශ්‍රී ලංකාවේ. වත්තල රාජා. ඒක දුන්නා. හරි එමෙ ඉතල දුන්නා ඒවා දියවලු. ඒවා දුන්නා ඒවා දිනන පස්මන. සංජය මුත්තු, සංදන මුත්තුද? ඒක දුන්නායි. ඔව් ඉන්නවා. එකක් දුන්නා දිව කුමාර් සඳර මුතුරන් සඳර මුතු මේ ඒ සඳර මුතු සමාන ධර්මන ගත්ත කට් ඉන්නවනේ දිව කුමාර් ඔයාගේ සම්මිති කද නැහැ නෑ නෑ ඒගොල්ලෝ නම් කියවල දිව කුමාර් අය කුමාර රාලාමි කියන කුමාර රාලාමි తిన్నదా కాదు ఇంద్రిక విజయనాయక్ ఆర్జీఆర్పి జయరత్న ఆర్జీఆర్పి జయరత్న പ്രേമതിരി പ്രേമതിരി നമുക്ക് കെ ജി റണിൽ के जी रणिल ये प्रियंक कुमार ये प्रियंक कुमार ये प्रियंक कुमार ජයලත් ධර්මශ්‍රී ජයලත් ධර්මශ්‍රී ಕೆಲವು ಧರ್ಮದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಜಾಲ ಧರ್ಮದ್ರಿ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ ಕಡೆ ರಾಘುಬ್ರ ರಾಘುಬ್ರ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ರಾಘುಬ್ರ කළු මහත්තයා අයාරෙන් ගතනේ. සුධර්මා මංගලිකා. සුධර්මා මංගලිකා. ඊළඟට සුරංග. ඒ පැත්තෙම එන්න තමයි එන්නේ. සුරංග. නිකලන්ද කියවෙන්න නිරන් ධර්මදාස. කවුද නිරන් ධර්මදාස? උපාලි. උපාලි. දිසානායක. දිසානායක. දිසානායක. කවුද? ඔලොක් කරන්නේ. Dirijiye tamam mı? समित कुमार जीवन समित कुमार जीवन समर्थुंग ඒකද ඒකද ඉතින් ලියලා ගන්න දෙන්න දෙයක් හිතේ නෑ මම ඉතින් සමර්ථුංග ඒකද ජමත් කුමාරත් ඒකද ඊළඟ මහින්ද මහින්ද එලවලු එලවලු ගන්න. ආ යා නේ. යා නේ. එන්නේ කොහොමද? හින්නි. හින්නි මාත. එන්නද? ඇවිල්ලාද? ඒජි නිශාන්ත සුමි. ඒජි නිශාන්ත සුමි. ඉන්නද? නිශාන්ත සුමි. අජිත් කුමාර අමිතා අජීව ඉන්න කෙනා කරා. අර ඔයාට අම්මට දනන්ගේ නෑ. ඔය තදේ නේද? ඔයා හරවලා ගන්න. බලන්න නේද? Ada. Ada. Ada. W G Sumandas W G Sumandas D G Gunawati D G Gunawathi जयाखिल के जी सिसिलिया के जी सिसिलिया के जी सिरिसेन के जी सिरिसेन කවුරු හරි නාටි කරේ කේජී සිරිසේන එම්ජී කරුණාදාස අශෝකාකි M G Karunadasa M G Karunadasa M G Karunathilaka I G අරුමා සමන්ත එච්චරම අමාරු අකා මං කිව්වා සභාපතිතුමනේ පක්ෂපාත වේද නොබලා සියලුම ගම්වාසීන්ට මේ වේදේ කරන්න මේ මොකද ඒ වගේම මේ අනුපවුලින් අනුපවුල වලට දෙන්න රජයේ රැකියාවක් කරනවා ඒ රජයේ රැකියාව කරන්නේ සාමාන්‍ය රුපියල් 30000ක් 40000ක් අතර සමහරට කුලි වැඩ කරන එක්කන සමහරට 50000ක් ගන්නවා මෙතන සෑම වෙලේම බෙදෙනවා රජයේ වැඩ කරන්නේ නැති කට්ටිය ඇත්තටම රජයේ වැඩ කරන කට්ටිය ගත්තොත් එහෙම ඒ රජයේ වැඩ කරන කට්ටියට ඇවිල්ලා මාසේ දවස් 15ක්වත් ජීවත් ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. මොකද කුලී වැඩ කරන කට්ටිය මම දන්නවා ඔය රැකියා ලක්ෂේ තියෙන කට්ටිය රුපියල් 25000ක් වගේ තුඩු ආදම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කට්ටිය ඇත්තටම මදි. මං කිව්වා සභාපතිතුමනේ මෙන්න මෙහෙමයි පුළුවන් නම් මේ විදිහට කරමු එක තත්ත්වයටපත් වෙලා ගම්මු ඉන්න අවස්ථාව. ඒ මන්ද කියනවා නම් කොරෝනා භීෂණය නිසා අවුරුද්දකට එකමාරකට වැඩිය කට්ටිය දුක් විඳා ඒත් එක්කම තවත් මේ අඩුපාඩු බඩු මිල ඉහළ ගිහිල්ලා පෙට්‍රෝල් ටික ගන්න බැරුව පෝලිම් වල ඉඳලා සෑහෙන අසහනකාරී තත්ත්වයක් පත් වෙච්ච මේ අවස්ථාව මෙතුමා ගත්තු තීරණේ ඉතාමත්ම අගේ කොට සලකන්න ඕනේ. මොකද මේ වෙලාවේ ආධාරයක් දෙනවා කියලා හිතන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් නෙමෙයි. ඒත් අපේ ගරු සභාපතිතුමන් මෙම තීරණය අරගෙන අපට දන්නවවා මේමයි මේ විදියයි මුළු ගමටම පවුල් ගාන කොච්චර හිටියත් අපි මෙහෙම සලාකයක් හැම ගෙදරකටම පිරිනමනවා කියලා. මේ වෙලාවේ අත්වසම ඉතාමත්ම අමාරු විදියට පල්ලේපොළ ගමේ අනිකුත් ගම්මානවල අය ජීවත් වෙන්නේ. අපි හොඳාකාරවම දන්නවා. ඉතින් අපි හිතන්න ඕනේ මෙතුමා මේ தත්තෙට අපේ ගම්පලාත් සියල්ලටම උවමනා පරිදි මේ කටයුත්ත කිරීම සම්බන්ධ එතුමාට මේ විශාල පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මයක් මේ වෙලාවේ අත්පත් වෙනවා. මොකද නැති බැරි වෙලාවකට යම් කෙනෙකුට යමක් දුන්නාම ඒකේ පින විශාලයි. කියලා නිම කරන්න බැරි පිනක්. ඒ වගේම අපේ ගම්පලාදේ ගොඩාක් අසරණ තත්ත්වයකට පත් කරලා ඉන්න පිරිසක්. ඒත් එක්ක මෙතන බෙදීමක් නැහැ. මේ රජයේ සේවකයා මේ මේ තියෙන මිනිස්සය මේ නැති මිනිස්සය කියලා කිසිම බෙදීමක් නැතුව මෙතුමා මේ කටයුත්ත ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්න. එහෙම කිසි කෙනෙක් මේ ඉදිරිපිට මින් ඉදිරිපිට ආධාර දුන්නේ නැහැ. අපි උදාකාරවම දන්නවා ගෙවල් තෝරගෙන ඒ අයට ඌමනා කට්ටියට බෙදලා දුන්නා. මම හොඳටම දන්නවා මටත් ඇවිල්ලා කිව්වා මේ අපේ ගමේ යම්කිසි පිරිසක් අනේ මාමා අපිට ලැබුණේ නැහැ මේ සරාකේ මේ දේ අපිට ලැබුණ නැහැ කියලා මටත් කිව්වා. නමුත් අපිට ඒ අවස්ථාවට ඇවිල්ලා ඒ ස්ථානවලට ඇවිල්ලා අපිට මුහුණ දෙන්න බැරුව අපිට කතා කරන්න පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ. නැත්තම් ඒ උදවියත් අදත් ඒ උදවිය දැන් මෙතනත් ඉන්නවා මං දැනුවත්ව කට්ටියක් ඒ වාගේ නොලැබිච්ච කට්ටිය. ඒ වාගේ නෙමෙයි මෙතුමා කරන්නේ සියලුම කට්ටියට දෙනවා. ඒක නිසා අපි සන්තෝෂ වෙනවා මෙතුමාට මේ කරන පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මයන් හේතු කොටගෙන මෙතුමාගේ පවුලේ සිය පවුලේ සියලු දෙනාටම දීර්ඝායස ලැබේවා කරන කියන රැකී ආරක්ෂාව දිනෙන් දින දිනවා කිසිම කරදර බාධකයක් හිංසාවක් ඉදිරියට පීඩාවක් නොවේ මෙතුමාණන්ගේ සිය පවුලම සුරකේවා ඒත් එක්කම මේ මෙතුමාට මේ කරන කුසලාන සම් කුසල කර්මෙන් අමාම අනිවන් සම්පත් මෙතුමාගේ සිය පවුලට සියලු දෙනාටම ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඒත් එක්කම මේ පැමිණ සිටින සියලු දෙනාටමත් එසේමම වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ මේ සුළු වචන ස්වල්පෙ මෙතින් සමත්ප කරන ඔබ හැමට ස්තුතියි dice que lo ponga. Bueno, antes එජි සිතර පිකන්නේ ආලුවම ඊජි සුරවීර ඊජි සුරවීර